بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر Allah Allahu Akbar Hiyatul Sunnah الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن الله الله الله الله أكبر الله أكبر سمع الله الله الله أكبر الله الله Assalamualaikum Allah Assalamualaikum Allah أشهد أن لا إله إلا الله اللهم أعطي عن الهم والحسن اللهم لا مانع لما أعطيت إني على ذكرك وشكرك أستغفر الله لي ولوالدي لمشايخنا وأننا أستغفر الله لي ولوالدي شيخنا لولنا أستغفر الله لي ولوالدي ولمشايخنا لولنا وأتوب إليه لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على Alhamdulillah الله والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وله لا حول ولا قوة صلى الله على حبيبنا شفنا كريمنا وصفينا مولانا محمد وسلم رضي الله الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي صل صلاة تنجينا نبيا من جميع الأذل والآفات وتضليلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء لا إله إلا أنت إلها وإجنا وإجنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم أحسن عقبتنا في الأمور ربنا آتنا في الدنيا حسنة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إله وإن جل صلى الله عليه وسلم وعلى وسلم الفاتحة